ago ala pa na lewe si ngide rago nak ngide rago sendano itu rago langsung dasan maragatan nang kesakapan sangi menjauman cuma rago ngelah modal celeng de kan, dadwo rago ngalibang kan dasan ke penebel pon kenera ramo itu mengasar ini hitung-hitung najat megeja lahan yang bukan 20 juta dia in in biaya tiang monto nah termasuk mewah in bagi cerut tiang meniki in alih waktu niku banget yang ini waktu eh, satu tahun yang rendang melunasin, terpaksa yang terpanjang melunas. kan sing gengsi gengsian jadi gengsi gengsian apa apa sih ada asal bau gengsi gengsian kita nidang kan kemarin kita kan ngentek linggih mati yang di desa di desa tiang pacung paksa yang sange ke di pacung karena ada yang mungkin upacara lebih ampun lengkap lebih mantap perasaan apa ben nur perano mesti banten lengkap semua mana idin lagu misalnya berdiri berdiri kurang lengkap rasanya banten singa pecero anu cara di ngendak linggih kan <clears throat> kayaknya panak diang tempungan sendiri tuh Maron begitu dia ngajain dia timbal tiang dia marung orang bareng mesangi maron sen rame timbal timbal bareng mesangi <laughs> ngikutin Dan mungkin upakara lebih ampun lengkap baksa dia mandu pada ajak pada pada tiang anu ajak mesangi yo nyuwun sen Yunar sembarang sen misalnya mungkin senyak ada misalnya Ian manut mana di tiang gumandin yo pang persido yo gumandi mekumpulan di tiang imur yang masyarakat dari kau mangno yo tenang, uger uger gumanti pang persido yo terapang ring masyarakat dari kau Nah, ini kan tiang hari cuma dia nademan guru di bangunan ngonten gitu tujuan yang mekenang lunasin utang tuh misi ngangon <laughs> dia ngada sinten modelnya nah pokoknya misi dia gitu, tiang menggai lenan kadang tiang menggai, jadi utang kan juga kan terus jadi nah. kalau sing masih tiang ngidang-ngidang gitu. nah misal dan juga dan dia cuma ini terus dia dia mengenal megai dengan pengidangan dia nah nempuh hutang dia ke gitu nah pidan dia dia ngidang nah nempuh